Щонеділі цього літа пост Даї на виїзді з Києва в напрямку Вишгорода перетворюється на велопорт. Тут, у Вишгородському районі, проходять тренування ВР-120 для аматорів шосейного велоспорту. Більше ста велоспортсменів проїжджають дистанцію від КП ДАІ до Сухолуччя, де розташована колишня мисливська резиденція Януковича, і назад разом 120 кілометрів. Чому ти тут? Приїхав потренуватися. руку. Вперше, вдруге. Тут я вперше минулого разу. Назад, ви їдете в кінці колони. Ти плануєш бути тут в селі? І до тих, хто ну, думає, що він має досвід їздити Як в колоні. звати? Борис. Прошу. Усі 120 кілометрів дистанції. Велосипедисти їдуть колоною по трасі під постійним наглядом ДАІ. До Димара колона їде в помірному темпі. Для вологонів це означає не більше 33 км на годину. Чому ми тут? Бо спорт це життя, гарна компанія. Це додає як мінімум років до життя і як мінімум чудового настрою до вихідних. У димері спортсмени роблять привал, набираються сил. Пирогами з маком і яблуками пригощає перший столичний хлібзавод. Після перепочинку велосипедисти мчать від димера до сухолуччя і назад на максимальній для себе швидкості, розбиваючись на групи залежно від рівня підготовки Уставшие, но счастливые. На цій дистанції деякі велогони розганяються до 60 км на годину. Обычная, обычная тренировка. Любитель, как бы я никогда не занимался так нигде. Аматори велоспорту тренуються по декілька годин щодня або, як мінімум, декілька разів щотижня, ризикуючи власним життям, адже в Україні немає для них безпечних умов на дорогах. До нас звернулася Федерація триатлону України з проханням допомогти в організації велотренувань. Ми пішли далі. Ми вийшли з ініціативою супроводу силами спецавтомобіля Державтоінспекції. Це не, не коштує взагалі нічого для бюджету району, для бюджету країни. Після 12 недільних тренувань у Вишгородському районі наприкінці літа пройдуть велоперегони ВР 120 рейс.